pedes bebek goreng gurinya pedes pedes <laughs> no hand one hand one hand one handing no handbrake bro no handbrake uh, ah, wheelie ingklik ingklik <laughs> wheelie ingklik ingklik versi fabricating aja terus bro nggak apa-apa ekor bebek goreng nggak masalah hancur benar. Wah, oh, HP itu lagi kecil-kecil loh. Oke. <laughs> Woi, kaki kiri, Bro, kaki kiri. Woi. <laughs> Big side. Begini. Back backset back Muri ding, ding. Back side. Ini. Eh. Back side. Gegas loncat pula. Asik. Ya, Oke. Okay. aduh, aduh. Vespa, bro. Willy, Willy. Ha ha ha!